ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြို့လဲ vlog ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့ညဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ social media platform တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေရင်းနှီးနှောနှံမှုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲ social media platform တွေကိုအချို့ရှိရှိဘယ်လိုအသုံးပြုရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ကြည့်ဖို့လာဖို့တဲ့ social media platform တွေကဘယ်လောက်ထိအရေးပါသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာညဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဦးချင်းဝင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်တဲ့သိရအောင်လို့ဘေးနာက notification လေးပါနှိုင်းတော့ပေးဖို့ကြောချင်ပါတယ်လူချင်းဝင်းတို့ရဲ့ like and subscribe လေးဟာကျွန်တော်အတွက်ဗီဒီယိုတွေအသစ်တင်နိုင်ဖို့ခွန်အားတွေဖြစ်စေမှာပါ ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်။ယနေ့ခင်မှာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့စမတ်ကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အရာရာကိုထွန်းထွန်းချင်းညင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့တွေက real life ကိုပဲမှီခိုနေလို့မရပါဘူး။ digital life မှာ social media ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တက်ကြွတဲ့ skill တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ real life မှာဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်လို့မျိုး digital life မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေဟာ profile တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ profile တစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့အကြည့် information တွေကိုပေးပြီးမှရလာတဲ့ profile တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ profile တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာ digital line မှာရှင်သန်လို့ရတယ် social media platform တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တင်ညာတွေလည်လာလို့ရတယ်ရင်းနှီးနှောင်းနှံမှုတွေလောက်လို့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wolf ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ complex ဟာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ real line မှာထင်းသိမ်းသလိုမျိုး digital line မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ complex ဟာတွေကိုထင်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ digital line မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ social media တွေပေါ်မှာ attention တွေပုံများလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ real life ကိုပါတိုင်ကျန်တက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်များစုဟာ social media တွေပေါ်မှာ screen time ပုံများလာတဲ့အတွက် outside activity တွေပုံနေလာတာကြောင့် site freezing မှုတွေပုံဖြစ်လာပါတယ်ဒါတွေက social media တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ site အာရုံတွေ attention တွေပုံများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစမ်းမှုတွေဟာ social media ရဲ့ gravity ကိုကြာရောက်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ real life ကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာ social media platform တွေပေါ်မှာ personal ရအသုံးပြုတာမျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လာစေဖူးရနေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ skill တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရနေရာတစ်ခုချင်းအကျိုးရှိရှိအသုံးချသင့်ပါတယ်ညွန်လက်ဘလော့ကနေတန်တယ်ကျဆိုပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ digital life နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုးတူတာတစုံတရာရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ social media platform တွေဟာခေါင်းချိုးတွေရှိသလိုဆိုးချိုးတွေအများကြီးရှိနေပါတယ် social media platform ပေါ်မှာတည်င်းတူးတွေဖြန့်ဝေတာတရော်တဲ့ comment တွေနဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်တိုက်ခိုက်တာတွေ social media platform တွေပေါ်မှာ attention တွေပုံရလာတာကြောင့်တတိတတနဲ့ suicide increase rate ဟာပိုပြီးတော့များလာပါတယ်။ဒါကြောင့် Facebook developer တွေဟာသူတို့ရဲ့အတန်းတေးသေးတဲ့ကလင်းငယ်တွေကို Facebook လိုမျိုး social media platform တွေပေါ်မှာ account တွေပြင်ခွင့်ခိုက်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူချင်းခွင့်တို့အနေနဲ့ social media ရဲ့ social တွေကိုတချို့တော့သိနာလင်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လိုက်ပါတယ် အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာက social media platform တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ skill တွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရှင်တွေကိုစနစ်တကျ social media ပေါ်မှာအသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကို social media ပေါ်မှာရှာဖွေစုဆောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရမ်းသားပြရစေ။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။အားလုံးဘိုင်ဘိုင်